қайырлы күн достар менің парақшама қош келдіңіздер парақшаға тіркеліп лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды ал ендеше кеттік бүгінгі видеода рефератты қалай жасау керектігін көрсететін боламын рефератты жасау үшін ең алдымен бізге фотошоп программасы керек егер де сізде photoshop программасы болмайтын болса онда келесі видеода рефератты Word программасымен қалай жасау керектігін көрсететін боламын. Реферат жасау үшін ең алдымен бізге өзіміздің дайындап алған фонымызды дәл осылай мишканың сол жақ кнопкасымен басып, фон, фонымызды әкеліп аламыз. Содан соң ең алдымен біз фонға размер беріп аламыз. А4 парақтың размері 21-де 30 сантиметр көріп тұрғандарыңыздай размер бердім енді бұл жерде мектептің мекеменің атауын жазу үшін мынандай т деген кнопканы басып жерге өзіміздің текстімізді жазып аламыз мінекей дәл осылай жазып аламыз содан соң текстті әртүрлі қалыпқа келтіру үшін мына жерде текстің размерін өзгертетін осындай тексттің настройкасы бар осы жерден өзіміз қалаған размерін беріп өзгерте аламыз осылай текст жазып болғаннан кейін текстімізді ыңғайлы жерге орналастырып аламыз содан соң тексттің түсін өзгертетін боламыз тексттің түсін әртүрлі қылып өзгерте беруге болады ал мен үшін ең дұрысы осы фондағы цветпен тексттің цветі үйлескен дұрыс ол үшін былай осындай настройкаға кіргеннен кейін өзінің пипеткасы осылай шығып тұрады сол пипетканы фонға апаратын болсаңыз тура сол фондағы түсті сізге қойып беретін болады міне мен дәл осылай қойып алдым енді орда бұл текстті келесі жазатын текстімізді қайтадан өңдеп жүрмес үшін осы тексттен көшіріп алатын боламын ол үшін біз alt батырмасын басып тұрып мишканың сол жақ кнопкасын басып осылай көшіріп аламыз және осы жерден т деген батырманы басып текстің үстін өзгертетін боламыз мінекей осылай жазып аламыз содан кейін жаңағыдай размерін өзгертетін боламыз енді реферат деген жазу ерекшеленіп тұру үшін оның размерін үлкейттік келесі тағы да текст жазатын болғандықтан келесі текстті өңдеп жүрмес үшін мына жерден жаңағыдай пен мышканы басып тұрып көшіріп аламыз сосын бұл, бұл текстті өзгерту үшін т деген настройканы басып өзіміздің рефератымыздың тақырыбын жазатын боламыз міне осылай абай құнанбайұлы деп жазып қойдым енді мына жерден текстің размерін өзгертіп оны орналастыратын боламыз енді рефераттың тақырыбы ерекше болып тұру үшін мына жерден үстінен басып тұрып мына жерден тақырыбын түсін өзгертетін боламыз дәл осылай өзгертіп алдым дәл жаңағыдай көшіріп алып рефератты дайындаған адамның аты жөнін жазатын боламыз мінекей осылай жазып аламыз дайындаған кім екенін және осы тексттен қайтадан жаңағыда альтты басып көшіріп алып жылды жазатын боламыз немесе оқу жылы немесе ауылдың қаланың атын жазатын, жаза берсеңіздер болады дәл осылай жазып болғаннан кейін әдемі болып тұру үшін бұл жерге біз кітапша қойып жіберетін боламыз әрине мен оны алдын ала дайындап қойғам осылай қоятын нәрсемізді осылай мишкамен басып тұрып фотошопқа тастаймыз фотошопқа тастағаннан кейін екінші слойға тастаймыз мінекей біздің рефератымыздың титул беті дайын енді ары қарай бұны бөлек печатқа жібере береміз ары қарай абай құнанбайұлының өмірбаянын жазатын боламыз гугл абай құнанбайұлы деп жаза аламыз мінекей осылай жазып алғаннан кейін Абай құнанбаевтың уикипедиясына кіреміз бұл жерден барлық текстті көшіріп алып әрине керегін көшіріп алып копировать етіп аламыз одан ары қарай word программасына кіріп өзіміздің көшіріп алған текстімізді осы жерге тастай береміз мінекей көріп тұрғандарыңыздай барлық текст көшіріп алып тастадым енді ары қарай өзімізге керек емес жерлерін алып тастаймыз ары қарай Орттап тексті стандартқа сай өңдейтін боламыз ең алдымен барлық текстті көшіріп аламыз ең, ең алдымен барлық текстті белгілеп аламыз осылай ctrl а ны басып одан кейін мына жерде шрифт таңдайтын боламыз стандартқа сай times time news романын таңдаймыз одан кейін тексттің размерін 14, 14 шрифтпен жазамыз одан кейін енді мына жерде абзацтан араларын бір жарым қылып істеу үшін бізге мына жердегі батырманы басып осы жерден торлап шығатын боламыз интервал деген мынаны торлап шығамыз нөлге қоямыз отсуп дегенді снаружи внутри дегенді нөлге қоямыз первая строка деген отсуп деп жазамыз мына жерге междустрочный дегенге бір жарым строки деп қоямыз окейді басамыз көріп тұрғандарыңыздай текст өзі стандартқа сай бізге қойып берді енді бұл жерде әр әр жазу әртүрлі түспен болғандықтан барлық текстті көш ә, копировать етіп алып белгілеп алып кешіріңіздер мына жерден түсін таңдайтын боламыз қараға қойып қараға қойып аламыз біздің текстіміз шығаруға дайын әрі қарай өздеріңіздің қалауларыңызға қарай тексті алатын жерін алып өзгертетін жерін өзгерте бересіздер дәл осылай рефератты шығара беретін боласыздар назар салып көргендеріңізге рахмет каналға тіркеліп лайк басып комментарий жазып өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер